S atau ES? Goodbye,

What do? Pedot. Kok. Ayo. Bicat, eh, bicat, bicat. Babu nih. Aduh. Kalau renung lagi. Lah, awas.